ska vi fortsätta och titta lite grann om jämvikt. Newtons förslag säger ju att om den resulterande kraften på ett föremål är noll så befinner sig föremålet antingen i vila eller så rör den sig med konstant hastighet. Och momentlagen har vi också, den gäller alltid vid jämvikt. Så att vi har två olika jämviktsvillkor nu som måste vara uppfyllda med jämvikt. Här är ett exempel. Du ska resa en flaggstång som är 6 meter lång och väger 23 kilo. Utgår från att tyngdpunkten är mitt på ståndningen. Hur stor kraft måste du ha för att hålla kvar stegen 2 meter från toppen och vinkeln mellan flaggstången och marken är 35 grader? Ja, vi ritar en bild på det, eller försöker rita en bild här. Det har jag som står och håller upp flaggstången som är 2 meter från toppen och var vinkeln 35 grader. Vilka krafter är det som påverkar det här? Jo, tyngdkraften har vi som är riktad rakt neråt som är 23 gånger G och vad den här kraften uppåt här som jag ska ha hålla upp den här stegen eller stegen, den här stången med. Ja, vi vet att hit upp eftersom hela stången är 6 meter och vi ska hålla 2 meter ner så är det 4 meter upp till den här kraften som vi har och den är 90 grader mot momentarmen så det är bra. Den andra momentarmen måste bli den här längden här. L1. Och den kan vi beräkna då. Men momentlagen säger att motsol, medsols F1, här har vi vår momentpunkt. F1 gånger L1. Vi går medsols, det är ju F1 som följer med. Ska vara lika med F2 gånger L2. Vi går åt andra hållet. Vi roterar det motsols och då är det F2 som följer med. Och vi har momentarmen som är L2. Och det betyder att F2, kraften som jag ska hålla upp, är lika med F1 gånger L1 delat L2. Då för vi in de här värdena. Det enda värdet vi saknar är att vi måste beräkna vad L1 är. Och då använder vi trigonometri. Vi har närliggande och vi vet ju hypotenusan hit. Hit är det halva längden på stågen, alltså 3 meter. Då kan vi beräkna då hur långt det är. Då blir det närliggande hypotenusa, där är det kos som gäller. Så kos 35 måste vara närliggande som är L1 delat i hypotenusa som är 3. Då skriver jag om den här så får jag att L1 är lika med 3 gånger kos 35. Då sätter jag in det. Så nu sätter jag in alla värden som jag vet. Så då får jag att F2 är lika med 23 gånger G som är kraften på F1 gånger 3 som är momentarmen gånger cos 35. 3 gånger cos 35 är ju alltså momentarmen vi har på L1 i det här fallet. Delat till 4 som är momentarmen på F2. Så kraften vi har här F1 3 gånger cos 35 är ju L1 momentarmen och 4 är momentarmen på den andra kraften. Och slår jag det här så får jag ungefär 140 Newton.